autobusean iziltasuna lurrinak ez dalean egun argitze arda norbait kantuan eta hobea lurra rotza barrena paisai ez ezagunezo kantu batek nara ma berriro ere zu gana nioa Yo voy a ir a Bilbao porque me parece lógico y necesario la puesta en libertad de los presos y presas gravemente enfermos y de los presos y presas que han cumplido las dos terceras partes de su condena. Ni banoa. Aurten ere Bilbora joango naiz. Ni ere Yo volveré a Bilbao. muestro mi apoyo al derecho que tienen todas las personas presas a estudiar sin trabas. Yo me apunto. Ni joan naiz. Aurten ere joango naiz. Yo volveré ahí. Nik ez ditut ikusi nahi mirariko biztaleak errepidean arezkoa pasatzen. Nik ez ditut ikusi nahi atarrabiarrak dirua gastatzen bere senideak eta bere laguneak ikusi galitzateko. Horregatik, ni bilbora joango naiz. Presoak gure artean egon behar direlako. Jo, apoio! Jo, denuncio! Nian egon naiz. Jo, tambien ire, aurten berriz ere bilbo egonen naiz, e, dispertsioa salatzeko. E, eh, bederatxire hon kilometrotara, emezortzi urte dispertsatuta dagoen, txetsu barrioz, ikustera nindoala, istripu bat izan nuelako, eta hori guztia salatu nahi dut. Ni ere, agartuko naiz. Nik salatzen dut. Gasteok, Bilbora. Yo allí estaré. ¿Y tú?